ナンバーーバロ強くなれっと腰がナンバーナバロ狂気の時間のナンバーーバロン私の出番だね世界を変われいつも植物と力を合わせてベロベスラストスマイリングブレイブ いつまでも狂気の時間がナンバーバロンくらい支援しよナンバーバロンナンバーバロンいつまでもと見よ ンバーナバロン恐怖の時間でナンバーナバロンそれがナンバーナバロン私の出番だね世界を変われスマイリングプレイだフライ支援しようよナンバーナバロンフライ楽しもう

ンバーカーバロンナンバーカーバロン絶対で主任いつまでも私の出番だね世界を変われナンバーカーバロンミオスカイラブリーサマーブライトース 支援しちゃうナンバーバロンて目に入ら絶対レー主任ナンバーバロンナンバーバロンこれそこだワーブライトフォースと まで持つかナンバーガーバロンそこいつまで絶対レードしてたってナンバーガーバロン私の出番だね世界を変われ死ぬナンバーガーバロン